Та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Zootopia хүүхэлдэйн гайдыг үзэж байгаа та бүхэнд UK админийн зүгээс маш их баярлсан талархсан илэрхийлмээр байна. Яагаад гэвэл гайдыг минь үзэж явах энэ л акшнд миний хүсэл мөрөөдөл биелчихсэн. Би та нарт хэлдэг дээ хизээч битгий шантраарэ гэж. Rudy Hobbs бол Zootopia хотын цагдаагийн офицер болох дундаршгүй хүсэл мөрөөдөлтэй өхөөрдөн бяцхан тоглолаа. Гэхдээ түүний хүсэл мөрөөдлийг тосгоных нь найзууд байтугай гэр бүл нь хүртэл дэмждэггүй л. Миний охин одоо Belloч штэ. Хизээч цагтаа туулаад байдгүй л аахгүй юу. Зүгээр л 257 дүүтэйгээ хамт луунгаа идэд бас зарад байж энэ гэж хэлсэн ч бас дээрлэхүү үнэхт маажуулсан ч хизээч зогсоо мэдтгүү. Яагаад гэвэл түүний хүсэл мөрөөдлийг хинч нийцааж зогсоож чадахгүй учраас 15 жилийн дараа 337 км-ийн цаанд байрлах Зүүтрополисийн цагтаагийн актемийн сонсогч болж хатуу хөтөө бүхий л цаг хугацааг сөрж өөрийн хүсэл тэмүүлэлээрээ Зүтопи хотын амин зүрхийг хамгаалах анхны офицер туулаа маань ажилдаа шамдан орвоо. Мэдээж ажлын эхний өдөр нээ хөөхөн жижүүрийн цагдаа клуб хаусаар өгтөж явсан ч ахлах боого бол нөөв шүү дээ. Бүх хүч чадалтайг нь ирүү мөрдөнлөө явуулаад манай жүүдийг зүгээр л зогсоолын төлбөр шалгуулагч болгоод өглөө. Гачин царайлсан ч ядаж өдөрт 200 тургуул бичиндээгээл ажил өлөв долив хийсэн нэг үнэг яваад ахаар нь тандаал хартал. Нээ хөөхөн хүүхэдтэй зарим авч өгөх гээд байсныг нь хараад бүр худалдаж авч өгөөд сайн сайхан үйлс хийлээ энэ гэсэн юу вэ? нөгөө үнэг нь лувр чангаар 15 доллараар авсан зайрамгаа бүр жижигхэн болгож байгаад мэрэгчүүдэд 10 доллараар зарж хит хит нугалдаг байсан байгаа аахгүй юу. За ингээ явж итэл жимс ногооны дэлгүүр цонгон хулгаалчлаа гэл Жуди арай ойрхон байснараа хөөсөнч мэрэгчүүдийн хот руу ороод нэг ахатингийн амийг аварч хулгайчиг барьсан ч бого буур. Би чамайг торгуула бичээд явжий гэсэн болохоос ш хулгайч бэр гээгүйстэй арамда жайжгнаарэ. Амьдрал гэдэг чинь дуудулж идэг хүүхэлдэйн кино шиг мөрөөдөх Христчил чинь ичи дээр бүтээд байхыг хилдэггүй юм энэ гэл сургаал айлдж идэл тэр хотод ор сурггүй алга болсон 14 амтны нэгнийх нь ихнэр одертой ирдсэн уйлж дуулаад ахарна шүүди би нөхрийг чинь олоод өгье гэж хэлсэн бого бөөр 48 цагийн дотор чи тэр минжийг олохгүй бол ажиллаа өгөөрэй л гэж байна Жудид бүхэл бүтэн 48 цаг яг л өөрийнхөө цагдаа болсныхоо утга учирыг гарах гэж байгаадаа хүмүүс туслах жагаадаа баярлал нөгөө үнэг дээр очил чийл надад тусал минжиг хаанагааг чийл мэдж байгаа гэл цаа хоёр чи шалтай амтд байдаг ёогийн газарт очил яксаас нилээ мэдээлэл цуглуулж аваад ники найз DM-д ажилтдаг гэхэрн чишээ очтол oh my god хамгийн удаан бүр тэндүү удаан ядж флаш гэдэг нэртэй сайн танд юугаар туслах вэ? Энэ зэрэгэл орой болохын даваан дээр минжний сууж исэн машин дортол бөөн хумсны уурж тасцсан мөр байна гээл гайхал ажил хитэн бэг баавгаанууд боос руугаа аваа явж тийм да. Яасан гэхээр эдний босс биегд нэг үнэг лөөрддгаараа хуурамч хөвс зарсан бах. Яг хөлдөхийн даван дээр аль дээрийн нөгөө мэрэгчүүдийн хотод байсан Жуди амиг нь амарсан Фро охин нь гарч ирж өршөөгдөд ахиад нэмэлт их сурвалжаасан мэдээлэл аваад яг тэр машиныг барьж явсан жолооч Манчестер очисон чинь улаан галзуураад манай хоёрлоо бүр дайраад Ахмад Боог нэмэлт хүчээ дуудаал гавлсан байдлыг харуулах гэтэл нөгөө жолооч байхгүй хайц мэдгүй. Ингээд бүр жүүдийг худалч явдсан нөгөө хэд мэн. Одоо ерөөсөө нөгөө эргийг олох 10 хаан цаг үлдээд байдаг. Манай хоёр жаал амьдралаа ярилцал нэг бага бахта скаутын цагдад орохыг хүсдэг байсан ч үнэг хизээч худлаа ярихгүй байна гэж байхгүйгээд хідэн батсаанууд бүр хошуу чинтер зөөлгөж шогсноос хойш нэг иймэрхүү байгаа гэхүү тий. За тэгээд хотын даргын туслах Белведерд гээд нэг хонь байдیں۔ Тэрнээс гуйж жолооч хайцныг мэдгээд камер хянаад нөгөө газар руу очтол битүү чоны хамгаалалттай газар байдیں۔ Орсоч их юм байсан гэж нөгөө алга болсон амьтад бүр дүрээр зэрлэгссэн нэг нэг гямттай харна гайхаал тэр газар нь арслан хотын дарга ороод ирцэн. За энэ юусоо ойлгомжтой. Энэ л бүх юмны булхаг ихлүүлсэн байна гэл бүх юмны өчр занглаг нь тайлагдаж Жюди мэн ярьслаг өгтөө ядж итл сандраад Ер нь бол энэ зэрлэгшээд байгаа аратнууд байгалийн унган зам гарч иж байгаа хгүй юу? Туула мэн мэт бол юу гэж тэм зэрлэг зам байхад тэгээ хэлсэн. Нэг бүр шокрол тэгвэл би ч гэсэн зэрлэгш юм уу те? Чи надаас айж гин үү? Би чамд итгэж яхад чи намайг зүгээр л ашиглаж исэн юм уу гэд манай хоёр муудаж Жуди ажлаа хүлээлгэж өгөөд аав ээждээ туслаад луувн чин болвоо. Тэгсэн аав ээжийнхэн тарин талбай дээр чонын үлэлт гээд цэцэг ургат юм байна л та. Тэрийг санамсаргүй байдлаар Жудиг жоохон бахад ах нь идээд яг л улаан галзуу болж ирснийг сонсоод энэ зэрлэгшээ дагаа амьтдын учрыг одоо л нэг тайлв штт. Хоттой ирчүүд хамгийн түрүүнд нэгтэр очиж нус нулимсандаа баригдаж уучлалт гуйгаад цаа хоёр ч анх нөгөө яагав жимсний дэлгүүрээс хулгай хийсэн дюк дээр очивол чи сонгин биш өөр юм хулгаалаа эздээ гэд хэлэхгүй ах нь ноён биег дээр очиж дарамтлуулж яагаад хилүүлчих вэ яах вэ? Гол учир нь газар доор тэр цэцгийг нэг баляар хонь ургуулад тариад онилж бууцсан бүх амьтдынхаа зургийг наацсан тэгэл цаа хоёр чинь хэргийн газрыг зүгээр шууд цагдаараа авч явах гэсэн чи замдаа их саад тотгортой таарал овоо нөгөө хэдэх хонинуудаа аргалчаад ээжсэн чинь шинэ хотын дарга Бэлвэдэр гараад ирдیں۔ Тэгснэ бид нар шиг амьдтыг махчин амьдд л дарамтдаг бла бла бла энтэргээл өглөж өгч байна. Манай хоёрч баригдаж нөгөө байлаар тунгаа нэгрүү буудсан ч нэг аль хэдийн сумд нь усан үзэм хийсэн сэргэлэн гар Тэгэл ёстой жинхнээс бүх юмны учир зангила тайлагдж хилс хэрэгээр баривчлагдсан арслан хотын дарга маань ажилдаа эргэн орж Сутопи хотын анхны үнэг цагдаагаар нэг тодроод манайх хоёр дараагийн хэргийн газар гар нийлэн ажиллаж байна. Нэрээ хурд хитрүүлсэн нэг гараг барих гэтэл хамгийн удаа флаш байсан шьт. Гэхдээ л дүрм зөрсөн юм чи одоо торгуулхаас яг втын найз минь Эцэгэн гэж хэлэхэд хүн бүхэнд хүсэл мөрөөдөл урдаа тавьсан зориг байдаг бах тийм үү? Тэр хүсэл мөрөөдөл чинь тийм ч хурдан бас тийм ч амархан бүтээд бэлжгүй учраас хэцүү байсан ч хичээх хэрэгтэй. Болохгүй бүтггүй байсан ч ахиад оролдоод үз. Болох хүртэл нь хичээ. Хизээж бүтггүй зүйл гэж байхгүй штэ. Тиймээс л одоо Юкийн хамгийн жаргалтай нь өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн үзүүрээс бариад авчихсан болохоор одоо таасралтгүй хичээх хэрэгтэй. Зүрх зүрх